Nueva plataforma de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Debes ingresar al buscador y buscar la página de la universidad. Ingresa al primer link. Ingresa a mi UMG. Ingresa a estudiantes. acceder a esta nueva plataforma, podrás acceder de dos formas. La primera es esta. La segunda es esta. Ingresa a Canvas. Plataformas se encuentran tus cursos asignados a los que te encuentres. Se encuentra tus pagos y puedes hacer lo siguiente para ver si estás inscrito y demás que te pueden ayudar. Los cursos los encuentras más fácil en Cambres. volver a la página de la plataforma antigua tienes que copias el link de alguien que tenga la página antigua o te lo dejo acá, en información y solo copia y pega. Gracias por tu tiempo, espero te haya servido.